bugun termiz shahridagi matbuot uyida termiz davlat universiteti axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi surxondaryo viloyat boshqarmasi bilan hamkorlikda matbuot anjumani bo'lib o'tdi unda respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari talabalar va keng jamoatchilik ishtirok etdi termiz davlat universitetida bundan 5-6 yil avval 10 ga yaqin fakultetda 30 dan ortiq bakalavriat ta'lim yo'nalishi faoliyat yuritgan bo'lsa endilikda fakultetlar soni 14 taga yetib 57 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishida yetuk mutaxassislar tayyorlanmoqda ularga 43 ta kafedrada mehnat qilayotgan 750 ga yaqin professor o'qituvchilar ilm fan sirlarini o'rgatmoqda o'tgan yilda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun ko'plab qiziqarli davra suhbatlari adabiy va san'at kechalari ko'rgazmalar seminar festival ko'rik tanlov va sport musobaqalari tashkil etildi Xususan, prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida jami 541 ta tadbir, 305 ta tanlov o'tkazilgan. Bu ko'rsatkich 2020-yilga nisbatan 61 foizga, 2021-yilga nisbatan 33 foizga ko'tarilgan. Bu haqda Termiz davlat universitetining yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori Obid Shofiyev anjumanda ma'lumot berdi. ikki ming yigirma ikkinchi yil universitetimiz uchun hayoti uchun juda ham ko'p yangiliklar bo'ldi yutuqlar bo'ldi o'zgarishlar bo'ldi yoshlarimiz tomonidan katta katta yutuqlarga erishildi mana bittasini aytadigan bo'lsam o'n yettita talabamiz ulardan bir nafari prezident davlat stipendiyasi olgan bo'lsa o'n olti nafar talabamiz turli nomdagi davlat stipendiyalarini sohibi bo'lishdi qirq besh nafar talabamiz viloyat hokimi stipendiyasi sohibi bo'lishdi universitetimiz o'zimiz o'zida ham stipendiyalar joriy qilingan universitet rektor stipendiyasi bor qirq besh nafar talabamiz o'sha komissiya tanlovi bilan o'tgan talabalarimiz va shukur xolmirzayev nomidagi stipendiya bor universitet muassisligi ta'sischiligida bu tashkil etilgan sakkiz nafar talabamiz shukur xolmirzayev nomli stipendiyani sohibi bo'lishdi bu bitta yutuqlarimiz umuman oltmish uchta talabamiz jahon respublika miqyosidagi sport musobaqalarida medallarni qo'lga kiritishdi va ularning to'rt nafari jahon chempioni bo'lishdi mana ekvatorda yoki hindistonda bo'lib o'tgan musobaqalarda jahon chempioni bo'lishdi va o'sha musiqa sohasida rassomchilik sohasida tanlovlar bo'lib o'tdi universitetimiz miqyosida rektor kubogi musobaqalari bo'ldi talabalar festivali bo'ldi o'sha festival doirasida sport yoki kitobxonlik insholar rassomchilik yo'nalishidagi o'ndan ortiq yo'nalishlarda musobaqalar e'lon qildik va e, ularni hammasi tanlovlarimiz moddiy jihatdan rag'batlantirildi universitetda ham men e, o'sha matbuot anjumanida ta'kidlab o'tdim moddiy e, rag'batlantirish borasida bu qariyb ikki milliard yetti yuz million so'mlik talabalarimizga ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki faol bo'lgan tanlovlar g'olib bo'lgan talabalarimizga biz moddiy rag'bat berilgan ikki yarim milliard so'm pul mablag'lari ularni ijarada yashovchi talabalarimizni ijara pullariga qoplab berilgan yoki talabalar turar joyida turuvchi bir yuz to'qson ikki nafar talabamiz ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalarimiz nogiron talabalarimiz mehribon uy tarbiyalanuvchi talabalarimiz to'lovdan ozod qilingan bu albatta bu yoshlarimizni qo'llab quvvatlash ularni har tomonlama ham moddiy ham ma'naviy rag'batlantirish bir namunasi sifatida ko'rishimiz kerak va ta'lim sohasida bo'layotgan islohotlarni xalqqa yetkazishga jurnalistlar ommaviy axborot vositalar bir ko'prik vazifasini bajaradi biz ular uchun har doim ochiqmiz hamkorlikka tayyormiz bundan tashqari viloyatda tarixiy obida va ziyoratgohlarga jami 9000 ming nafar respublika bo'ylab 1700 nafar talaba ichki turizmga jalb qilingan matbuot anjumanida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob oldilar shuningdek ommaviy axborot vositalari vakillari va talabalar tomonidan takliflar berilib kelgusida jurnalistika sohasiga qiziquvchi talabalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga kelishib olindi